Very nice. Cover clinging me off. Bass, bass, bass, bass, bass. नीचे वाला पैर सीधा इजी रिलैक्स ब्रेथ आउट तो शोल्डर को पीछे ले जाएंगे breathe out very good other side आप पीछे से यहां से आ जाना अच्छी चीज आपकी बैग खुल रही है हाँ नीचे वाला पैर सीधा नीचे वाला सीधा करवट ले लो पूरा Relax. Easy. Okay, nice. See that? Easy. easy. I told you, it's about relax.